летает, да? <laughs> Он высокий. А там кто? Это козел. Да. Это курица. А там петухи. Так делают. Я не знаю, что они делают. Стой, стой, разве? Как он делает? как красиво. Это... Э, э... Тебе нравится здесь? Да. Да? Разика пришла тигра смотреть, а он спит, да? Нету, спрятался он. Он Розику испугался? Нету тигра. Вот мы пришли посмотреть, а его нету. Он, наверное, спит где-нибудь в своей конуре. Где? В своем домике спит, наверное. А да. Это, это Розика желтый мангуст. Да. же да, как он бегает? А он действительно шустрый, как мультики.

шестик. На лошадке хочешь кататься? Да. Смотри, как он бегает. Смотри, кто это? Как? Черепаха. Да. Видишь, какие большие они. Ai, ai, ai. Это хвост. Это, это лапки. А это вон глазки. Видишь ты его глаза? Вижу. Видишь ты его глазки? Да, Оно глазка. черепаху я еще не видел. Как будто черепаха с усами. Кефиры, кефиры прожорливые.